Ah, dah record. Okey okey okey, ngam. So, wait, lighting, ngam, lighting dua. microphone test 1 2 3. Okay, let's go. Okay guys, aku dah nak end welcome to the escape. Ah, tak ada idea pula video apa aku nak buat malam ni. Inilah aku baru nak orang kata buat uh, satu whiteboard dan aku tulis apa konten aku nak buat esok esok esok daily content lah tapi aku tak ada konten langsung dan aku plan malam ni aku nak buat storytelling tapi tak ada idea aku nak buat storytelling aku nak cerita pasal apa ha. ini dah jadinya untuk seorang content creator hari-hari kena fikir every content apa kita nak buat seterusnya konten apa kita nak buat video apa kita nak buat orang suka ke tidak, orang tengok ke tidak, itu akan bermain di, di minda kita, di fikiran kita. Dia lain sikit dengan konten um, uh, YouTuber yang buat konten pasal gaming. Dia orang beza sikit lah daripada orang-orang yang buat konten macam kita orang lah. Aku short film, uh, vlog, storytelling and macam-macam lagi video aku random video macam-macam video aku buat. So aku memang tak ada idea video apa yang aku nak buat malam ni. Jadi kau dah bagi aku masa sekejap Okay guys Sekarang aku dah dapat idea Aku rasa aku plan aku nak buat uh, Bukan storytelling Aku nak bagi tahu eh, Bukan bagi tahu Aku nak praktis balik Apa yang aku pernah belajar dekat sekolah China aku dulu Kalau korang tahu Korang dah tengok video yang lepas Aku pernah sekolah dekat Chinese school ataupun lah, Mandarin lah Dan Aku sekolah tu tahun 2011 dan 2012 Kemudian aku pindah ke sekolah Melayu Eh sekolah kebangsaan aku meninggalkan sekolah tu hampir kalau ikut roughly Uh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Oh, almost 10 years lah 9 years, 9 tahun macam tu Dan aku masih ingat sisa-sisa je lah Aku tak tahu apa yang aku ingat lagi sekarang ni Now, sekarang aku nak cuba Introduce diri aku in Chinese Yang aku ingat je lah Yang aku tak ingat, Aku actually belajar banyak juga dalam masa 2 tahun tu tapi Yelah korang tahu 9 tahun kita tinggalkan benda tu dan kita tak praktiskan langsung Dia akan hilang, lama-lama dia akan pudar Dia macam akan pergi dekat bahagian otak kita yang belakang dan lama-lama dia hilang Dan kita tak boleh nak memorize balik So aku nak introduce diri aku in Chinese Bismillahirrahmanirrahim Wish me guys Ni hao, warming cerita ni eh. Wait uh, repeat repeat 你好，我的名字大女儿，我是啊，seventeen、uh, e. ah, in Chinese，啊，二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七，二十七，我是二十七岁，啊、uh,，itu ah, e, je lah yang aku ingat。Now <laughs> sekarang aku nak practice kira in Chinese。 doakan aku ya Bismillahirrahmanirrahim I e san se u liu chi pa chou se se i se e se san se se se u se liu se chi se pa se se e se e se i e se e e se san e se se e se u e se liu e se chi e se pa e se chou san se san se i san se e san se san san se se san se u san se liu san se chi san se pa san se chou a san se u se uh, se se ah aku lupa. Hmm. Aku lupa lah Bagi aku repeat repeat repeat. I i e san se u liu chi pa chou se se i se e se san se se se u se liu se chi se pa se se. Oh. Why is it so hard lah? Susah sangat, serius susah. Korang kalau ada satu knowledge tu korang kena praktis hari-hari, supaya korang tak lupakan satu hari nanti mana tahu benda tu very uh, orang kata very function very functional lah bila satu hari nanti korang nak korang nak guna benda tu at least korang ingat korang praktis kan kalau korang paling malas pun kan macam contoh korang pernah sekolah Chinese kan sekolah Mandarin kan korang ingat nak intro diri korang korang faham apa yang orang cakap tu kan korang kena praktiskan hari-hari dengar lah uh, lagu Chinese, lagu c- bahasa Cina kan. Uh, tengok movie orang, tengok drama orang. Jangan selalu lah, kalau tak suka pun jangan selalu cuba hafalkan. Sebab uh, kelebihan advantage kita uh, belajar bahasa asing ataupun bahasa orang lain kita mampu itu adalah satu kelebihan kita kalau korang tahu sekarang ni YouTuber yang agak hype juga sekarang ni Iaitu Fiki Naki Kalau korang tahu Dia buat video call Omi TV Dia guna VPN uh, international So dia boleh communicate dengan orang-orang luar negara uh, Dan dalam masa yang sama Dia tak menggunakan English saja. Kalau dia jumpa contoh Dia jumpa orang Russian kan Dia akan cakap bahasa Rusia Contoh kalau dia jumpa orang Aku tak ingat lah Aku dah lama tak tengok video dia Now sekarang aku last aku tengok video dia yang dia video call dengan Korean tu dah apa nama dia. Perempuan Korean tu, ya. Yeah. Kelebihan tau, kelebihan kalau korang belajar bahasa asing ni. So aku nak ingatkan dekat, dekat korang, kalau belajar satu tu jangan sekerat jalan. Cuba belajar belajarkan sampai cuba menuntut ilmu tu sampai habis supaya korang boleh ingat sampai bila-bila dan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Betul ke? Nah, itu itu je video pun dah panjang. Uh, so guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Support Escape untuk Escape dapat 2000 subscriber dan support social media Escape. Ah uh, kita ada Escape Production uh, punya Instagram, follow aku punya Instagram, follow kru-kru Escape punya Instagram dan ya. Yeah. kalau video-video kami akan datang, uh, short film ataupun film. Ah uh, itu je lah. Escape dah, Assalamualaikum. Bye-bye.